皆さんどうもこんにちは。すっちゃんです。今年はね、ウイルスによってね、お祭りがいけいけなかったと。皆さんお祭り行ってないですよね。今年はさすがにね。っていうことで、家でもうお祭りしちゃえばいいんじゃねえかなって。で、まあやることなんだけど、まあ基本的にお祭りに行っても何か食べるとかしかしないからね。例えばりんご飴ね。あ、りんご飴美味しいですね。チョコバナナ。これはもうやばいですね。 なんかじゃんけんで勝ったら2本とかさ、サイコロでゾロ目出したら100本とか、あれ最高ですよね。トウモロコシとか。もう完璧ですね。それをね、僕はたったの数分で作っちゃおうかなと思います。すべて数分。ってことで、準備してきます。準備してきました。 <laughs> やばいですね。これはもう、お祭りというお祭りがこの中に詰まっております。クラシエ これチーク菓子ですねうわめちゃめちゃ美味しそうこれ何これポテト <laughs> ポテトケチャップなしポテトでこれりんご飴ねうわめちゃめちゃ美味しそうチョコバナナなんか普通になんかリアルなんだけど結構リアルにでトウモロコシこれねこれ本物でしょさすがにこれお菓子これお菓子だで水だけでできるって書いてあるんでもうこれはね普段はね 食べるのが専門なすっちゃんですが、まあ、本日はね作ってさらに食べるっていうところをねやっていきたいと思います水だけでできるこれは最高ですねとりあえず表紙に書いてあるのがポテトこんなにこれあパインパイン味のポテト <laughs> あパイン味だったんだ なんだもうケチャップつけてね食べようと思ったけどこれはパイン味ですねえー、リンゴ飴に関してはリンゴ味は良かった2本ついてますねチョコバナナはバナナ味これチョコ味もするのかなトウモロコシはクレープ味おーなるほどまあ本当のこういう味ではないとただまあ甘い系ですね甘い系まあ僕は甘いのが大好きなんでね、まあ、これを作っていきたいと思います骨の弱い人に関してはカルシウムたっぷりなんでね骨の弱い人は是非食べてください あら親切作り方書いてありますねただこんな作り方は後で読んでいきましょう開ける開けるこれです楽しいお祭り屋さんということでこれはもうぜひ食べていきたいと思いますなんかでも <laughs> 楽しいお祭り屋さんにしてなんかここら辺悲しいなまあこれねチョコバナナこれじゃんけんで勝てばね3本ついてくるということで作っていきましょう すでになんかトウモロコシっぽいの入ってますねこれはもうそのまま食べるやつなんかなこれハイチュウとして食べれそうですねこれちょっとさすがにこんだけ袋あると思わなかったんでえっ、ー、とね説明書見ていきたいと思います懐かしいですねなんかすごいワクワク感が増してきま増してきましたちょっと説明書これ読みましょう何まず1トレイを3箇所切り離しましょうさあこのハサミでやっていきたいと思います まずここ切りますとポンでここを切りますよいしょよいしょはいこれで全部ですねこれで全部りんご飴を作ろうトレーにカップ2杯の水を入れそこにりんご飴の素を入れスプーンで30回混ぜ終わったらすぐにりんご飴の型に入れます10分待つと固まるあ 結構数分って言ってたけど、 <laughs> 結構かかるわ、これ。10 <laughs> 分待つのあ、そうですか。じゃあやっていこう。まずですね、ここ水用意したんで、えー、えー、やりづらいですね。 <laughs> こぼしそう。よし、じゃあ入れていきます。ここに水を入れ、はあ、これに水を2杯。こぼれたこぼれたよし、じゃあこれ入れまして、で、ここら辺にこぼれた水も、 この貴重な水をここに入れていきましょうここにも貴重あ貴重な水がよし、えー、まずりんご飴をね作っていきたいと思いますりんご飴さありんご飴投入うわりんご飴きたこれ混ぜていかないと、えー、30回ですね123待っていきなりこぼれたちょっと味見しますうまっ じゃあ続いてここりんご飴の型にね流し込んでいきましょううん遅い流れるのが <laughs> 流れるのがなかなかさありんご飴の型に流して流して流れましたあけ結構多いな結構多いですねはい流しましたじゃあこれをね、えー、30分だけあ10分だねでここに、えー、ついてるカスは、えー、舐めますさあ次 えー、ポテトを作ろうギザギザトレーに、えー、カップ2杯1杯の水を入れますそこにポテトの素を入れ粉がなくなるまでよく混ぜるさあ混ぜましょうこれがね緊張するんですよこれがねあああこぼれたよしじゃあこれを入れてこれを入れてよし入れていこうえ結構多いけどなこのポテトの素じゃあ混ぜていきますえー、これ大丈夫粉なくなるえー、大丈夫かこれ これちょっと待ってどこまで混ぜればいいのか粉がなくなるまでまでだからこれでもう OK でで指で押して、えー、平らにすると <laughs> 地味これでいいのかなうんまあこのねお菓子を買えばまな板もついてくるとまな板、まあ、ついでにねなんかここも切れって書いてあったので切りましたこれは後でね使うのでここに置いておきましょうでこれを何これをこれをなんか取り出すんだってあ 取り出せたでしっかりねまな板の上でポテトを作るでポテトはまな板の上から始まりますからねこうですねうんちょっとぶぶっといポテトできました OK しっかりまな板の上に収まっております多分よし続いて4番とうもろこしを作ろうもうとうもろこしもね数分で作れちゃうとつぶつぶのトレーにつぶつぶの素を袋の半分くらい入れます半分 つぶつぶをトレイの底に敷き詰めますつぶつぶが重ならないようにしましょうなるほどここってことですねここの部分に、えー、つぶつぶの、えー、この袋半分ぐらい入れる半分半分ぐらいまあいっかこれで次はねトウモロコシキャンディーらしいですこれトウモロコシキャンディーのこれね真ん中をねスプーンで半分に真っ二つにするとよいしょ これまあほぼ半分ですね半分 <laughs> まあ半分ですねこれに関してはこれはなんか20回ぐらいこねるらしいですこうやって20回こねてこれ20回12なんか練り消しみたいだけどちょっとベタベタはしてますね練り消しみたいだけど若干ベタベタしてほんに食べれるのかな練り消しに見えてきたで、えー、大きさどれぐらいかっていうとここのねこれぐらいです完璧じゃんほら 完璧な完璧なぐらいでこれを、えー、トウモロコシ畑にこうやってねトウモロコシ畑にえー、え本当に平気こうかなああ <laughs> こうですねとトウモロコシこうやって、えー、トウモロコシを作っていくこれいい経験ですねこれトウモロコシできましたうまそう のトウモロコシやばいですねちょっとこれは置いておきましょうここら辺にでもう一回ね余ってるこのトウモロコシの粒をこの中に入れて、まあ、若干砕けてますねこれトウモロコシっぽくないですかこれはどうですかちょっとまあ大きいけどこれでねトウモロコシが完成ということでじゃあこんな感じでねトウモロコシできたんでこれもここに置いておきましょうでこの余ったやつはね後でまあ美味しくいただきますとこれですね 続いてチョコバナナを作ろうチョコバナナですねギザギザのトレーにカップ2杯の水を入れますそこにバナナの素を入れてよく混ぜるバナナ型に入れて指でギュッと押します、まあ、ここが重要ですね指でギュッと押すか押さないかでね運命が変わってくるとここに、えー、カップ2杯の水をおもうねもうここまで食うとやっぱりこぼさずねやっていけますねよしこぼれたまずバナナの素を入れてかき混ぜて これバナナの素ですねバナナの素をここに入れましてでバナナの素を入れましたこれねマゼールバナナの素入れたマゼールですねこれあいい匂いするなんか若干色的にはレモンに近いこのねこのバナナのここちょっとで粉がねなくなってきたんでわ美味しそうなんかこれだけで美味しそうだねでこれをバナナのとこに入れるバナナのとこにねでこれ指でねこうやってあなんか変な塊出しちゃってるかな まあ、割かしジャンボサイズのチョコバナナできそうですねこれで、えー、次にチョコソースを作っていきますチョコバナナのチョコソースここね水を入れてうわチョコソースのいい匂いめっちゃするこれチョコソースをここにドロドロと入れていきますドロドロとねうわめっちゃいい匂いするチョコソースのめっちゃもうソースですねこれチョコソースめっちゃうまそうやん、えー、バナナを取っていきますバナナバナナ取って でここに、えー、ぶっ刺すとぶっ刺しましたよしこれもねぶっ刺していきますぶっ刺してぶっ刺してなんかもうはみ出てるものですねここら辺はみ出ちゃったでこれも置いときます特製のねお皿を用意しましたお皿ちょっとまここら辺に置いとくか輝いてる先ほどのバナナを、えー、このねチョコソースチョコソースかけていきますこんな感じですねう わできてる <laughs> できてますかこれ、チョコ、チョコバナナ。うわーついた。ちょっと舐めてみます。めっちゃチョコレート。めっちゃうめえ。これをちょっとパラパラと。ああ <laughs> もういいや、全部で <laughs> うわーすげえ。これをね、これをね。 パラパラかけていくわけですよ1個目完成で、えー、ここにねこういう感じで <laughs> やばいもうなくなってきたもはやこうやってねパラパラとかけていきますパラパラと OK あこの作業がね意外と面白いんですよ作業ただ一番よくできたものが、えー、最後ねちょっとそのカラフルなやつが少ないとまあこれは仕方ないですねでこれこれトウモロコシで で今からねちょっとりんご飴をぜひね作っていきたいと思いますちょっとまだ固まってないんかなあ固まってないあ崩れちゃうあ <laughs> 固まってないはいプチトマトができる前までにねこのねポテイトをちょっとじゃあやっていきましょうポテイトポテイトねこれ入れればいいのかなこうやってポテイトこれポテイトですねマックのポテイト には見えないわ <laughs> やっぱ見えなかった、まあ、こんな感じで、えーえー、ギリギリポテイトが完成ということでここにね置いておきましょうあ来たりんご飴ちゃん来たありんご飴ちゃん来た来たちょっとつまようじはみ出てるりんごりんごグミできましたりんごグミ見てて見ててここら辺ですね真ん中ぶっ刺して りんご飴ってことでまあこれを舐めたちょっと完成ということでやばうまあとねここら辺もちょっと一気に口の中に入れます完成 <laughs> でも結構リアルですねこれもしかしたらこれドアップにすればこうバレないかもしれないうまそうチョコバナナポテイトちょっとつまみうんパイナップルどうでしょうこのトウモロコシに関しては 何味だっけこれはクレープ味ですねクレープクレープの味ということでちょっと食べていきますクレープうんこれはハイチュウですね最後にこのりんご飴ね、ゼリーっぽいけど果たしてどんなねりんごの味がするのかりんごの味かりんごの味かりんごグミ食べていきますおりんごだ結構りんごしてたうまっ うまいな確かにりんごうまいわよしじゃあ最後にねチョコバナナじゃんけんでさっきねじゃんけんしたら勝ったんでね3つということで食べていこうあ確かにチョコバナナだわてことでご視聴ありがとうございましたこちらですね倉シへチーク菓子の楽しいお祭り屋さんということでカルシウムたっぷりなんでね骨の弱い人に優しいお菓子となっておりますあとご質問でして このね知育菓子とかまあなんかこういう実手元だけど実写系こういった動画をサブのサブのって言っちゃったサブアカサブチャンネルみたいのを解説するかもしくはねもうそのままもうこのすっちゃんのこのすっちゃんねるの方に動画そのままボーンって上げていいかどっちのがいいでしょうか僕はどっちでもいいんですけど、まあ、是非コメント欄にコメントよろしくお願いします。 てことでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おっつー。